Perfect. Perfect. sentirai come una colla che si fonderà per il mondo. Ti sentirai parte di quella serie e il tuo corpo sarà completamente bloccato incollato a te fortemente. Ti dirò di alzarti, ma non ci riuscirai perché sarai incollato a quella sedia, non come farlo, sarai incollato a quella sedia e ti alzerai solo quando ti darò il comando di farlo. A mio te viene, no? due persone che debitano, chi viene? Lo vuole fare? Cosa devi fare io? Avete di sciogliere l'altro con il uno, due, tre, cari di energia. Cioè capite cosa è possibile fare con la vaccinazione?